Imtek Computer and Technology, Samsung Active Book 2 849KM, Philips LED Smart Full HD 3D TV 1199, Samsung Galaxy 2 399KM, Imtek.ba kvalitet i sigurnost.